सरकार आज हम मैगी चैलेंज करेंगे और हाँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना तो चलिए शुरू करते हैं <laughs> Silly तो गाइस मैंने सबसे ज़्यादा आगे खाए थे ये पीछे कितना स्लो खाता है ये मेरे साथ ही होता है क्योंकि अंशिका ना हर समय फर्स्ट में खा लेती है मैगी क्योंकि ये ना फर्स्ट टाइम लड़की है तो विनर ये अरे ज्यादा से ज्यादा मैं चिप्स ज्यादा खा फास्ट खाता हूँ इसलिए लाइक शेयर कमेंट चलो